Sekarang saya berada di SMA 1 bersama dengan kunjungan dari SMA Kristen Tasmania Australia bersama Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Halo, saya Scott. Senang berkenalan. Senang sekali berada di Sumba ini. Terima kasih. 네, takut Iya, Panjang lagi. Relax, relax, relax. Thank you. Halo, apa kabar balon lipat? Halo, balon lipat, apa kabar? Baik. Ya, bagus. Uh, cek wajah? Gimana kabarnya cek wajah? Kok ada suaranya? Itu yang sering putar, gimana kabarnya di situ? Halo, sering putar. Halo, sering putarnya mana nih suaranya nih? Ya. Oke. Okay menit lagi kita mau selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di ruangan, ya. We will finish in one minute. Oke. Okay. Pergi. Coba sini. mereka berbahagia bertemu dengan kalian dan kemudian secara singkat nanti akan eh, eh, teman-teman uh, kita dari Australia akan memperkenalkan diri ada dua orang guru bapak ibu paling ujung mereka adalah guru bahasa Indonesia di Australia terima kasih kemudian uh, Ibu Esther adalah seorang uh, misionaris dan dia adalah penghubung dan nanti kita akan ada program pertukaran siswa dari Indonesia ke Australia dan teman-teman punya kesempatan untuk itu nanti akan disampaikan oleh Oke okay. saya, uh, eh, saya penyelenggara acara ini bersama dengan Pak Scott dan teman-teman dari SDC. Jadi saya mau persilahkan untuk Selamat pagi. Baik. saja dan saya turut di job, Rod. Australia, ada yang melayani di gerejanya, ada senang melayani di luar negeri, ada yang melayani di komunitasnya. Juga ada program Duke of Edinburgh Award yang di kelas 11-12 harus ikut ekspedisi kalau mau mendaki gunung atau uh, ah, berkemah seperti itu bisa. Ya Bu. Dan yang paling penting hari ini itu studi banding dan kesempatan pertukaran budaya dan bahasa. Uh, kami dari Australia sudah ke sini untuk bisa memperdalamkan pengertian kami tentang bahasa dan budaya Indonesia, bahasa dan budaya Sumba. Tapi kalau kalian dari Sumba ada kesempatan ke Tasmania, ada kesempatan belajar bahasa Inggris. Ini beberapa foto dari uh, kunjungan ibu yang lalu, murid dari Bali semuanya ada yang dari sekolah pemerintah, sekolah swasta, yang bergabung bersama murid kami di Australia. Bisa praktek bahasa Inggrisnya, ada kesempatan uh, apa ya Bu? Ada ada aktivitas, uh, banyak aktivitas. Lihat-lihat, bisa ke bisa lihat. Jarak. kayak kayak. Bunda. Bunda. Sajut itu berapa? Jangan dapat Maxim Caserman. Thank you. Thanks. as we came here. They're really happy to be able to meet um, everyone here and they'd like to present us each with a scarf shawl. I love you. Jadi di ya Di tengah mana? Kita tepuk tangan buat Ibu terima kasih atas uh, penyambutan di sini dari murid juga kami uh, merasa sangat senang bergabung bersama kalian semua. dan siapa tahu dalam masa depan mudah-mudahan ada kesempatan ketemu lagi baik di Sumba maupun di Australia. Uh, Ibu dari kami dari SCC ada kenangan kenangan kecil, uh, buku dengan foto dari Tasmania dan kalender Tasmania. Terima kasih. terima kasih untuk